Дмитрий Александрович, здравствуйте. Скажите, чем отличаются двигатели «Славянка» от двигателей компании Tesla с, технологии, э, с технологической стороны и в сравнительных характеристиках? Спасибо. Компания Tesla использует стандартные обмотки, у нас совмещенные. По характеристикам, ну, мы тесловские моторы не перематывали. Вот, но дело в том, что они, если их перемотать на наши обмотки, они будут точно так же отличаться, как и вообще промышленно перемотаны на совмещенные обмотки. Потому что это принцип, он относится ко всем электрическим машинам с коротко, асинхронным, с коротко замкнутым ротором. Поэтому эффект будет достигнут тот же самый. Потому что у Тесла мотор ничем практически не отличается от обычного двигателя, вообще промышленного. Единственное отличие, два основных, это то, что промышленные двигатели, беличья клетка мотается, или не мотается, а заливается алюминием, у них выполнена медью. Зачем это сделано? Дело в том, что медная обмотка, она повышает пусковые токи и они кратность пусковых токов там сумасшедшая, и поэтому а момент при этом малый пусковой. Если применять такое решение в промышленных двигателях, то двигатели под нагрузкой могут и не запуститься. Повышение сопротивления беличьей клетки за счет применения алюминия снижает пусковые токи, но в то же время повышает, позволяет повысить пусковые моменты. Поэтому качестве вообще промышленного двигатель такой не применим. В то же время медная обмотка повышает кратность максимального момента. А вот максимальный момент в автомобиле имеет большое значение, потому что за счет максимального момента, кратности максимального момента, мы с вами получаем и большие пусковые моменты на старте автомобиля. Именно для этого белящая клетка делается алюминиевой, ой, медная, а не алюминиевая на тяговых двигателях. Но мы сейчас делаем тяговые двигатели из общепромышленных и достигаем достаточно высоких показателей. Если мы будем делать тоже из меди, ну, показатели будут еще выше. И плюс ко всему, у Тесла двигатели имеют водяное охлаждение, в отличие от от общепромышленных, которые выполняются с воздушным охлаждением. И э, называть, говорить, что это достижение, я бы, честно говоря, не стал. Это, по-моему, водяное охлаждение на электродвигателях, вот то, которое там применяется, по-моему, это горе от ума. Я уже говорил, что проще было бы поставить там систему, ну, с автомобиля взять систему кондиционирования, ну, кондиционер наоборот. Да систему охлаждения поставить на двигатель, пара паракомпрессионная машина, чтобы антифриз охлаждала, а уже горячую сторону вывести под воздух. И тогда у тебя будет э, в радиаторе 120, а на двигатель будет плюс 15. А сейчас получается в радиаторе 80, а двигателе 120. Ну, то есть фактически при таком решении можно было бы увеличить э, рабочий диапазон температур, в которых автомобиль чувствует себя комфортно. И не ну, только диапазон, а еще и снизить потери двигателя. Как думаете, Теслу перегоним по качеству двигателей? Все, уже давно перегнали. Смотрите, Тесла, ну, в лучшем случае 110 ватт в час на километр пути. А так 170. А Елада, и Корхова с нашим мотором, 46 ватт в час на километр пути при тех же самых условиях движения. Это потребление имеется в виду? Да, это потребление, расход электроэнергии. Ну, а зависимость от э, режимов езды? Тоже Нет, это в, в, ну, в, одинаковом, а, в щадящем режиме, да, вот в нормальном режиме езды. Ну, как, вот, как по, по городу, да, это не то, что ты там даванул, и, как говорят, тапочку в пол и до предела. Uh -huh, uh -huh. Нет, потому что другие мощности, другие типы автомобилей и так далее, э, трансмиссии, решения там, и так далее. Но, тем не менее, это, это факт. Это факт. И у нас сейчас готовятся там материалы. Я думаю, как <clears throat> только сможем, на сайте разместим э, карту КПД, ну, трехмерная номограмма, зависимость КПД от оборотов и частот вращения двигателя. Ну, приглашаем Тесла выложить аналогично. Вот это поворот. Не вопрос. Palmeirense.